Parte para a bola Coutinho. Pé direito e o golo! Cruzamento Coutinho, golo! 2 a 0. Bisto Coutinho. Vai para o drible. Agora o remate. Grande golo! Grande golo do Brasil! Como é que dizia o título, Luís? Cebolinha. Aí está é ele, 3 a 0. Os bolivianos a chorar. Chile. El silbato del árbitro. Aquí va Valencia, le pegó. Gol. Gol. Atención con el centro, el segundo palo. Aquí está. Челено! Впервые в стартовом составе национальной команды появился Кодзи Миоси. В матчах, проведенных, исполняет 11 метров. Ну, какие тут шансы? 1-1, дорогие друзья. Вар снова в действии. Атака. Хорошее забегание защитника. Подача! Ошибается Муслера. И 2-1. 2-1 с дублем, между прочим. Ясе. Уэда. А пока Ладейра подача и шикарнейший просто удар. Луис. А никакой не Луис, между прочим, а Хосе Мария Хименес. Сыграл на опережение и подрезал мяч к дальней штанге. Идеально. Pace down this left-hand flank. Was it back? He's a blue shirt. Touch and they get it. Drilled home. Richards. Messi to keep his call, to step forward and to help. Petito Fernández get Vino el centro para Maripa. El centro bueno, viene. ¡Gol! Ahí Vargas. Sale el arquero. Vargas la puteó, Viene. took it down And the shot flies into the back of the net. Early goal for Uruguay. Great control. And again, wonderful strike. This time is not to be denied. Superb technique. Wonderful finish. Europe. Bello is on Chi. There with the delivery. And prodded forward for number three. Suarez poking that ball into the back of the net. The area, the cushion header was on there for a moment and a ricochet. Count. Mina, unfortunate ricochet to head past his own keeper. du football force, Pour le Paraguay, Sad Al-Shab, messieurs les Qataris, bienvenue dans la Copa América en dame de match euh, catastrophique hein, pour euh, les Qataris. Rappelez-vous, hein, au départ de cette action, c'est une perte de balle. Euh, de loin, elle est belle Oui, elle est belle cette frappe de Derlis Gonzalez. Aucune ambiguïté sur ce but de Derlis Gonzalez, très dangereux depuis son entrée en jeu en début de seconde période. La frappe, elle est là. Ali, peut frapper Ali. Oh, quel but Évidemment qu'il peut frapper C'est un diamant brut Al-Mouazali, meilleur buteur de la dernière Coupe d'Asie des Nations avec 9 euh, réalisations. Voilà son premier but en Copa América. Il est splendide. Ouais, mais le ballon. Euh, un bon ballon pour Boalem. Rouki le but. L'égalisation du Qatar. Euh, Boalem, Rouri qui égalise à un quart d'heure de la fin. Quelle action collective super. Marcelo Moreno Martins. A ver, Van Martins le pegó. Galese no, gol. Gol de Bolivia, señoras y señores, en 27 minutos con 30 segundos del primer tiempo. De tiro a penal, Bolivia se pone 1 a 0 en el marcador. En un partido parejo, casi sin situación, tuvimos un remate de Advíncula. Fondo, va Paolo, mano a mano, va Paolo y el tira el centro, la pelota arriba, salto por fuera, gol. ¡Gol peruano! Jefferson Farfán con golpe de cabeza, se anticipa. Arranca Flores, arranca Flores, arriba, pínchala, pínchala, golazo, ¡gol! Zapata en el área. Gran jugada. ¡Gol! ¡Gol! his goal in the competition. You see once again the conditions that Ramiri gets to Okazaki, the clearance of Alexander Dominguez. Angel Mena snatches the equalizer in the Mineirão Stadium. Very important result for Ecuador. معجزة نعم كرة جول كرة جول كرة جول وحطها كافاني في الجول وبالراس يا سلام الأوروغواي تعتلي الرياضة الآن بسبع Tira da frente o adversário. Combina com Coelhar o remate. Marca a Colômbia. Gustavo Coelhar, camisola. aqui na repetição, Um remate de e a bola vai entrar e, e ele, mas não, a bola... Argentina come again and this time they find the net. Qatar survived a couple of early scares, but not the third time. Aguero drives into the box. Sergio Aguero! Form is temporary, class is permanent, and Argentina are on their way now. Ну и первая атака близкой команды, которая сегодня играет в белый пчи. Форма выдержана с налетом такого перуанского. Фланг. Идет забегание защитника. Мачис. Удар! Рикошет ему Родриго Ромалья Вака. Да, и с этим неспешно подкрались э, к чужой штрафной. И Венесуэлы, ну а боливийцы, можно сказать, Нет, это Сольтедо. И удар какой! Кивок Хосефа Мартинеса. Здесь сыграли в подыгрыше Сольтедо. И вот это... amongst those Brazil fans as this one is uh, turned in at the end. Now will this one stand? which is what we've seen in goals like this. Can escape, not yet over. Chance for a second, tapped in. Mistakes at the back for Peru. Firmino hammers that ball in. And Brazil are looking. Huge mistake by Pedro As Everton, let's fly. Galassi and Peru looking beaten here. Bouncing off all two, but uh, Brazil get the rubber green. Now Danny Alves in on goal for the Seleção. Peru well and truly beaten. And William, this time a shot and a great effort from William. Just on the edge of the area. Fired home. And Brazil have put on a show here in the city of Sao Paulo. 0 a 0. Conjunto de Queiroz com o Qatar estava por... com o jogo ainda empatado. Marca outra vez o avançado que fez uma grande temporada ao serviço da Atalanta de Itália. 1 a 0 para a Colômbia. Golo de Zapata.